तुमसे दिल जब से मिला है कोई तो वजह है इश्क हुआ है इतनी सी बात समझ लो सारे जहां में तुम सा हुआ है हो लाखों मिले तुम सा मिला ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे मेरे यारा ओ, मेरे यारा ओ, मेरे यारा मेरे यारा मान जाना